Deprisa como el viento, van pasando los días y las noches de la infancia. Un hombre no depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después vengan los años juveniles, los juegos, los amigos el colegio el alma ya define sus perfiles Empieza el corazón de ponte a cultivar un sueño Y poten como en manantial las mieles de sus corazones El alma ya quieren volar y vuelan tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal, Tomamos un nido de amor, de fuego que se le amó y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. los frutos de la unión que Dios bendijo. Alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos. Son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelo para que no se falte lejos y pueden alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, cato mía, que le pido, como le pido a Dios, si le la feliz, que estés conmigo.